sem o executivo, é, todas as nossas propostas vão ter só uma, um, um eco, vai bater no muro e vai voltar para a gente. Bora montar uma roupa de guarda municipal no é. prefeito, é, tá, tá, tá. tá Olha só, a gente vai fechar as inscrições.